Thank you. Sans moi quel conflit Eh bien tu dois comprendre que l'on doit rester Le parfait étrange

par tout ce monde-là, obligé de se cacher. Vous parlez de la France à cause de votre haine. Vous ne vous comportez que comme de la peine. Oh. Hallelujah.